Dekatnya. Oh. Baby Etik. Wow. Wow, kecil. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow.

rame banget Oh ini? Hah? Ini? Erik mau beli yang mana? Tadi lagi aku berbelanja yang mana? Yang mana? Tuh banyak, mau yang mana? Nih, tuh ada lampunya di Ini? Ini? Oh gitu? Nah, ini Gak bisa Mau? Iya, sih mata-mata aja now bahan bakar. Itu pistol yang hijau? Nih. Ada warna merahnya juga ada. Mau? Mau pistol? Eh, Edri. Oh tuh. Lihat tuh dia. Oh. <laughs> Beli mau ya? Beli kura-kura ya? Nah, mana yang main ini? Iya, tak kura-kura dia. Ini kan nggak jalan. bisa, bisa tembak. Ya ampun, dek, dek, sambal dicak. Oke ya, beli yang ini ya, ya. Ada <laughs> banyak. Oke. Oke. Oke, jadi beli kura-kura ya. Iya, ini sih pengamannya. Oh ya. Nah, Kamu buka. Gue pintar.